am to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jama'a barkan kun kiran barkar kacar ku bari won video izora am inshallah dai won video izora inshallah dai kanaran seno no fondo fo kam borgi te noru am inshallah dai ero ngani bor bananda a ah, woki agin eh, ah, no sawar kan ar mutai dai am borum dan dai firi wana halim di hala nima guna application o bonga di mat agoda anga ah, ni min noro dan zami gene borum noro dan din dan noru aga ni ma noro inshallah dai amma igin no zambaru uh, you know watching the goo the day na how they ido am insha Allah da ayo sawara kai ga no dai bom sino dan da man tin do application bom bayre la alfono a zama kun before ngane da application na man tin tinga wizuro mo jina a wodi sai na sai borma na hadnim di hala igo I will know Amadun Koya mm, Sanmat Kende Gacha Cinema account to create Sanmat Kriya Charan Seda. Inshallah, Udarum Kuna video Ganda guine sang ko dini araŋ wane link ko gisno dini inshallah de dina kara kono nin nam kan ga hay wa create am um, to inshallah de ko sintin won video waram sidin nyande ara won nya fo sana yubal amma mahali no ganan video taj no gabi kan moggaa bugumaa yuutuub chaanal waraa kan gatti zarmaatti ajaa'iba. Am inshallah udai dum kuri sintin wani videowa. Am am to inshallah udai sanmat karan gonga dachine am sidin yandai na aran go linko goga sidis kirisim. Am amai wani wani linko ga go telegaram telegram na ga wani sedin ko telegram ko sambu am to inshallah wada din akar akan mon ma do dangare yawo cinen godi linko na din linko kara cin inshallah wada salmat kan go ngadi am to inshallah wada nan kan den go kan dia nango amat kan den go dia nango inshallah wada yakine nango ngol gel badang inshallah de ningo non gilla gillam mbaɗan to nim kuna nango nim karna ngo jina nango wana wondo de nim buna guna karano ngo inshallah de kir ga chan seda am nim samu karano ngo ya chine sanda no misali dani zer ngo ni samu samuni zer sanda yawocine adena mi kandan se inshallah dari ngidi ni zer ne angani na ngono zer go borwa nih ora to inshallah dari wo kan ne go inshallah dari ma illi ma so la chini to na ngo ngani ba min lim ora den yawo san mat kar ngo ngidi wo dai am san karung kar ngo ngidi wo gilli mo ra ya chine to inshallah o day nango hay fogon kibarum guna nango ngadi nango gay kande do fo neo to hantumayo kidan nango ngani gibanimi sambu ni kar nango ah, ni kidan ne ngani gibanimi sambu mi dan nango salmat go ngadi go masam wadan 8 0 7 9 um, inshallah wadani gidi ya kano din to nango wana woni faida deno ya dini zamingo ya na kaza den linko karna kana se ya dini nango na matkan don gon ga achine am to inshallah wadani gidi nango gine ni tsenim enter your password nango inshallah wadai denim dan kle kle kaniga ba inshallah dai nan kile kani ba sar mat kan gomi dace ne dai mi di hin kan tamu ne ni be kar kila kan ba enter your password again Then ni be kar ko ne sar mat kan gomi diwo ban semua lepas gamen jalu Amto to inshallah dai ni di nango noki antum register wo dai denim nodin kar nango noki antum register biro dira denim nodin kar sarma kan go ngi gachine dinna wana ma me dang ba am to din insha Allah deni gidi akkan se mo dum adanga chine ay gine ne mini koddo kar ko ene sanda chine kan go ngi gachine to irum samu labo karan go ala ka so ni suban labo kanon go to inshallah wadde tan kandi ndimo dayil lamba so inshallah wadde di lamba da yajine ngidi nangu anim dayil paso do am to inshallah wadde mau nangu mo wakanda hawi zen magere ma danno ini, sama kan di nangu so inchallah de den din nango on kidi nango kanda hay wiide fof gane hay wiide keño nanggo nango nanggo nango nango wona kayni aw kango nango ngo nango kango video inshallah da yake na kun gonan gode ni ma kare feri sanda yawo kine to inshallah da dina feri yawo da nim kar login Tuwaatu bisa nini kolleen haywara application wara harai sanumatti kan goone liyyaa wajjine. Amto inshallah wara kanin application wara yawo. Ngedi ngene ya nango ngedi kan nango zero zero dago. am to inshallah wadadi dindi akka nan goni gidi kan sai mondo madan ya wacine a dindi na dini igo ga chan woni sai ne yi halim chagaban am to inshallah wadai din furo acine ngidi akan ni mondo madan ya wacine nango home ngidi ngana ya nango to inshallah wadai din guna nango ab bori din gunne woni gidi highway youtube tiktok instagram the facebook inshallah wadai sanwat kan goni dai ya, no dini am to inshallah wala de sam tiktok mi sama da youtube wana ngani ya inshallah wadai salmat kan gonga di yawo akan gonga di youtube wana gonga di nango inshallah wonum guna nango nango wo to no de ninga no ne ka an to inshallah wadai dim sinting ban mo ngi di nango hantum ni di nango hantum vip 1 nango hantum vip 2 nango vip 3 nango vip 4 I'm going with VIP5 to inshallah dai kulka kulka ngai woni gi dai no dinni dai ma kulka ni ba ni ga hayo noro ɗigi ton toni se noro gano ɗigi ton toni se wat kulo kani withdraw bon no awo kul kani dai wat kuligi no bon da semat kina cida am mo dinga noro dan dan dai kaina nisi noro si hasara gumo nima dan dai magar vip wan dai noni ga dai akan ganan noro si asar gumo awo kan ba dan ba application bore dranda aga akate kan disbo ka ibobo am temo kan hinga withdraw hala ba iga application gin ga diranda wal winde sidira agni te kam borai ga gaygumo agni te kam borgo do infano agni te mo kam borai de bodang ibobo ma application o im diranda application ma me salam kri charan sai dam am to inshallah da yirmu fro no dini da kan ago 00 sintene wana dini kiri jini ban sai nango wana da yirmu fro no dini salam kan go ni yawo am to inchallah dai ndir fura kine sarmat kan go di yawo am to den guna nango bogi zewo kin am tum nango bogi zewo ki am tum newo wane wo to inshallah dai ni mi bon guna bori to inshallah wode non ni kar ni kar a fo to ni di son ikondo wodi ni denim kar hinka to ni di son ikondo wodi denim kar hinza to inshallah wadde gidi kono wadani to hino hinza de non ga sambu han kule hinza non ga sambu inshallah wadani tan maskan go ngidi yawo da wana wana kare sakan din sai kulgo ne an din kare ne sai kadai su bana an kuno na nin sambu kuno na to ngai me to inshallah wadde de ye kana ngo ko ne na nunge kana ngo san maskan go ngidi ya cine din fattaka to din fataka cine san maskan di yawo dai denim ka ne bo nau kan go di borkawo dai recording ɗo inchallah ɗe ɗin kayace ni gidi yago yawo ni gidi mo ene photo ɗe sangan fo dan nango sarmat kani go ɗe yawo oh, wore a ah, sarmat kani go ɗi photo photo camera ɗe sangon kango nodini to o hantum bogi zo ɗo nanki hantum oppindini a ah, dai nem hantum bogi zo bon kar a ah, kar carwo bon hare wana wakkinga na camera ga inchallah ɗe kar ni gidi yakkanen ni youtube to dakkaneni youtube ya woni gidi igini senin video zo guna anima like nim like da sai sanmat kan go di bora kan bai bora kan bai zo kan go nan go dai ma like ko din kar to wani wani na like ya dinga asibu gatir mai ga like wani sanmat kan diwo to insha Allah dai irin fatta za dai kire wani banga like to dai irma koi dina dina samu photo irma samu shot photo dan irma camera dumbu da irma dan nango don shala wala kanan ka nango sama kara go ngi diwo andir ka tan fo te ni kandir jinga like dini inshallah wala dir ma fo don no dini sama kan go ngi diyaw fo te dini nge a fo kul dinga wana no kanega kara danga se na fo kul dinga wana no kanega kara danga sama no kam sali kan ngi di mo wane mo itajini ye kan ko kan दिया है इसी में भी एक बन गया दिन मौसम में सके आइटम पर ऑप्शन दिया है दिन में आयरन आइटम फोटो तो गेम को एप्लीकेशन हो रहा आयरन आइटम फोटो तो गेम को एप्लीकेशन हो रहा समझ कर घूम दिया वो am to ɗayri ma samɓure ma dannode ni to ɗen a dannode ɗayri guna ganda nango bogizo ɗo inchallahu de samat kan gomodi bogizo acine an bogizo ɗo inchallahu den bogizo ɗen kadi yawo salmat kan gomodi yawo ɗigue ɗigue ɗiranda ko anda am dina bonkara kin nga digi dranda konda dina bonkar ni ga digi dranda konda to am di ngai bo hin zama me i wana to ngai wana me no so kal suba no ya na kal suba ni ga ya, inga kanda ba se to inshallah Allah di kan balance nan ngol nga dia anan gon da masumo ko ino nango akano nango jina halima guni jina to ni dinge bo hin zama me no kanango ni dinge bo hin zama me ha to so idra idra no ni di kan rek amto inshallah woni gidin ke boni dar mame go nango to didir nango didin nango kulingani koy ka nango wona woɗo didin nango kule kane o to ɗi kan waɗi no inchallah waɗin ko agone hara niga diya account o rasan ni can seeɗa to irma batu kayen foday gadi hala ko alaman koy to inchallah waɗani giɗi ha ganaka haɗa to gura guda borayzo kingo nango ganda woɗo borayzo kingo nango inchallah waɗani na bonkarakin sarmat karango gidi yo to ni gidi ngana ay kandir sai i wacindigu gidi mhm, ngana ero wacindigu sarmat karango gidi acine ero wacindigu sarmat karango gidi ngane nango to mbokai ba am fam danga tikan ero wa chadan da ay chadan ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಚಿನ ಬೋರ್ ಬಾ ಬೋರ್ ಮುಡಿ ಮರಜೋನ್ ಗಿನ್ಗ ವಿಸ್ದ್ರೋ ಮರಜೋನ್ ಗಿನ್ಗ ಕಾ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಡಿ ನಂಗೋ ತಂಬಿಜೋ ಕಂಗೋ ನಂಗೋ ಆಚಿನ ಡಿ ನಾ ಬೊಂ ಕರಾಚಿನೆ misali me banda gace ban sai nango tambizo bogizo nango tambizo mo inshallah dina bonkar dina bonkar ya wasa mun kan gon gidi kanan nango gini sai withdrawing and dai dum kan nango wana ba is drawing on insha Allah din kana nango samak tan go ngidia yachine um din kana on da inshallah dai dai ma nango na wakar withdrawing drawing wo dai mo di mo na kar to inshallah dai din na kara chine ni gidi kanin se magana din withdrawing, please enter the withdrawing amount majekani ba ni withdrawing ngoro ni gidan nango ni gidi mo nango ini se kan kalida dato ani ah, di nango ini se kan kadai kadai dato ero waranka nonon nango nangoni gedi ke gini kare dato ero waranka nonon gingaka ngani hantu se nawde ni jadi ero cin di guno girse ni jadi mo nango mo ero guro girse um aina ero gumo ero fo da half da iguno girse ero fo da rabino girse no din salmat karan gonga da cine to ni gedi nango mo inshallah jeri kulu ngedi gina yusabe tonton bon awo kulkani du kalam koyto ero waranka na kalam ko to ero waranka inshallah da to ero waranka ni ginga ka dino ban ma ka mo dannan go banka kam to inshallah ni gunan go ni dinna kina USDT wo hantum de den go go crypto currency an sallah da sanin kan gonga da cine da binance zone ba ma ka samu wa bin trust wallet sanin kan misalin gonga di da ma bon karyawo to din bon kara cine ni di nan go bene gidan sai da dum da intayo ready name inshallah da den min mona mayo dan nodi ni den min mayo dan nodi ni entire um entire user address inshallah inen min address so danon kan bon ba ma sam salmat kan misali nin fatta kan ngo ni di trust wallet nin nin full trust wallet ke trust wallet link ko sam no dini am salmat kan misali nin nin full trust wallet inshallah nin full trust wallet ta chini di USDC USDT ngai no dini salmat kan go mi da chine inshallah dari gidi ngai na ya. ganda hal na ngona der mi furara akine mi mi ko linko sangu irim linko sangu kene ma copy a to insha Allah dena copy non der mi kanda er mi yo oh, der ma dannode ni er mi post am furno ni tan kan go mi linko no furno dan der dir mi yo hantum yawo am insha Allah ni di mo am to hay waran ka jina ne di no dum wana to dai dina kar ban dai dum gonan gono kan tun service wo bogon ra nango bogo ra no dum no dum den ma bonkar so inshallah dina bonkar de noro to uh, waranka di konda trust wallet to gisi am to inshallah dai nan gon ka to video do me da nan hanka gon kan ma fam da dai inshallah iga ಹಿನಿಕಂಡ ಆರನ್ ಸೇವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಗಿ ಓನ್ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಮತ್ ಕಿರ್ki aran sai to madal madala ir saban su gumno da garin karin wuti sai da zarma ayuba am insha dai aram su dinyan ar wani yafa sunan ayuba mustafa am su dinyan ma aram kar sai abu ne aram dinyan malo to a to nan gurin ina alaikum video afone akirmana am fongani la sanama karam gonga di yawo am um, wone o danga ding ban application gorandi gorandi mo bara wora hare am tede application mo bara hare kam to wanum link fo kar wat kan banum furara am to inshallah de sanama kan gonga di nango ngadi ni se app download inshallah de din wodin kar walmo binde din kan hare no kan noro gunanda kan noro gunanda inshallah de ni di nango koyne ne ka da irma irman irmana lamba kare furara irka keɓan signi Mm, sanmat karam gonge da tinin wal modin kan wo kanin noro guna noro guna wo da tin sanmat kan gonge di nan gowo amat kan gori no da mon godi da no download insyaallah wore mat kan godi hawi gori go nan gore anan gode mat kan gori on non download insyaallah wode na bon kare wa sanmat kan gonge di wode na bon kare gidan sai application go randir mo bara am to day na karan ga bangare woni furga gorande app application gorande sanam kan gi ga charan seda wadai am e woni network kono si bodi wodi sinan go ngi dago te yawdi to inshallah wala kan da ngi be kan day ngi daga application gorande ta inshallah day dina gorande mo bara yi da kan sai mondo ma application mondo ma ngi ngi na danga woni wodi kan go ngi nango nango man kan go ngi application nango inshallah wala sanam kan go ngi chine application ma yano ya ganda dan umat kono go dum aol inshallah da application ma na san kan fura wa kun kan fura da ni gidi dum fura rayi ni sen kan dem am to inshallah de na no de mon karang dia akan sen nango san mat kan go di dina download di karya watch ne am dina kara kin gidi akan sen nango ngidi sen join now ngidi nango hantum sen join now ngidi nango ini hantum sen join now nango ni sen mo app store nango inchallah wɗa nigi ɗi ngiɗi na appoda nango iphone wonno wodi ni nigi ɗi nango mo android android wonno no nango inchallah android ra nigi hinga nango gorandi am to ɓogo kul kango woni seno da android no nango woni kada iphone o gon se nango woni kadi inchallah wɗa samal kango woni ɗiwo am to inchallah wɗay nango woni gina sa assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu am kare ɗin cerkubari woni vidéo so tawi fo ɗo inchallah wɗa samal kina caran seeɗa